Bienvenidos a un directo del año 2022. Termina el, termina el quinto mes del año y mañana inicia el sexto mes del año. del año. Qué rápido. Hace seis meses hace cinco meses era en el día de los reyes y no sé qué. Pero ya mañana inicia, primero de mitad de año, qué rápido pasa, la primera mitad del año. Una temporada de huracanes. Una temporada huracanes tanto en el Pacífico como en el Atlántico que mañana. Y según los reportes meteorológicos que he visto, que se esperan muchos huracanes de mucha cantidad. Una, pues, muchos huracanes. Después que ya salió que en junio puentes, pero de qué va a haber puentes. Sí, aquí en el mes de junio no hay nada que celebrar. Pero ya el gobierno se da porque puente, que puente, que puente. Se la se Eso está mal. Como ya por esa puta tiene con los Acapulco que yo. Bueno, por andar de puta, yo como no ando de puta. Oye, ya había dicho aquí el gobierno actual que tenemos a la población en la ignorancia. Mucho consumismo. Oye, ven también que El turismo es mucho consumismo. A ver, ¿por qué no dicen? ¿Por qué? Dicen que del medio ambiente, el medio ambiente, el medio, ambiente, dicen del medio ambiente que ya hay que cuidarlo, pero que, que hay con el consumismo opciones, el refresco, los, los turismo. Mira, el galón por todos lados va a salir tu sopa y te voy Fíjate, por ejemplo, le pasa con mi papá, se le van a quedar su pantalla y, la, y ya mi papá. Sí, van a hacer. con coca en un refrigerador, van a en 15 mil pesos eso es lo que se te dan. La otra vez en el me estaban vendiendo unos refrigeradores. Hay mucho consumo. Se me fue la transmisión del internet y ahorita ya volvió. Bueno. Ya Chucho también ya de tanta pendeja, ya no quiere ir ahí a la casa de la mamá. Ya nada más, no ves que una, una Mi mamá me anda el teléfono con mi un gran padre. También dice que le digo, gracias a Dios, él porque hizo lo mismo. Y él, gracias a Dios, tiene lo que hacer. Pero nosotros también tenemos que. Lo más absurdo que es hay que estar en debate el quinto tramo de Tren Maya, a ver si ocasiona impacto ambiental, de que ocasiona impacto ambiental, sí. Sí, pero no sé, sí, pero no sé por qué se están debatiendo. debatiendo que ah, a ver si la quinta tramo del tren no, no, yo No tengo que ir porque se llevó las cosas que están allá. En... Fue a la casa de mi mamá, ese día llegó tu papá trayectoria entre están debatiendo que si ocasiona impacto ambiental, sí, ocasiona impacto ambiental. No sé por qué tanto drama para debatir una cosa de que sí impacta, de que sí hay impacto ambiental. Ahí ocupo el pues, si, no, tú dile, oye, ¿crees que sí? ¿Crees que sí? ¿Qué pasa? si no me acuerdo Te digo, te digo que se llevó la vitrina, que la se rompió el último, porque ves cómo está para subirla ahí al... ¿Sí fue pues, está ver la vitrina, el librero, los sillones, la mesita... El computadora ya la tengo en la mesa. Este, los esos módulos que tenía yo colgados, Sí, se llevó, este, bueno, sí, pero tú tienes paz porque es la lavadora ¿qué más, ¿Cómo es torre, lunes, eh, gracias. Bueno, Operador sigue siendo aquí los conservadores, en es pues, administración va va la mitad, ¿no? Y no he hecho nada. Sí, el, el, el, ajá, él hace flete,

Ah, por cierto, estoy escribiendo la historia de Old Grown Up, All, All el título de, de Crecidos en Digamos que se estrella en el capítulo 58. Es que la voy imprimiendo capítulo por capítulo, porque si la escribo toda y e la imprimo toda, me va a salir bien cara las impresiones. Bueno, eso es todo y nos vemos en un siguiente directo o en un video Y después de 13 años que ya tenían